Muy buenas a todos, soy Nika y en el vídeo de hoy os traigo un dibujo hecho íntegramente con el iPad, en Procreate. Últimamente estoy que no paro con el iPad. <laughs> y bueno, este dibujo os, os voy a enseñar un poquito el proceso que hago yo, que es primero el boceto en sucio y luego doy las manchas de color por encima. Aquí como veis le cambié la cara, pero luego veréis cómo vuelvo a la de antes. <laughs> Y luego lo que hago una vez tengo las manchas dadas es difuminar con la herramienta del dedo. Difuminar y mezclar todo. Mezclar cada sombrita y cada todo. Empecé inspirándome en Grimes, en Grimes, la cantante. Pero luego esto derivó en una cosa muy rara, como vais a ver. Y bueno, veis que he vuelto a la cara del boceto inicial. <laughs> que he empezado jugando con colores más sólidos aquí dando las sombras y las luces básicas y un poquito el reflejo en la piel del pelo. Siempre es un, toque bueno darle como el reflejo de los otros colores que hay alrededor de, cada color, lo que le rodea, pues incluir ese, ese tono como de los colores que tienen proximidad. Y bueno, aquí veis que también he licuado la cara <laughs> Hay una herramienta de licuar arriba en, las opciones, en las pestañas. Hay opción de licuar, entonces la, el, licuado la cara para cambiar el, tamaño de, de la barbilla y demás. Y bueno, aquí jugando con varias capas por encima para dar como más sombras. Últimamente me gusta mucho usar la herramienta aerógrafo. Bueno, la herramienta no, el pincel <laughs> aerógrafo. Creo que si quieres hacer cosas un poquito más realistas, siempre darle un toque de aerógrafo eh, hace que el color sea mucho más natural dentro de lo que cabe. Y bueno, como veis en el pelo yo suelo hacer unos bloques de color. Y luego ya voy dando los pelos con más oscuros y los pelos más claros. Pero lo inicial es hacer unos bloques de color con aerógrafo o con lo que queráis. Igual que en la piel, en la piel pues... Me estoy haciendo fan del aerógrafo en verdad. <laughs> y luego dar los detallitos finos por encima. Y por supuesto la sombra de dentro de los ojos. Y como veis empecé a añadir brillitos, un detalle en el pelo, un lazo, y luego continué añadiendo estos peces que vais a ver ahora, porque dije, se me queda la escena como muy vacía, necesito rellenarla. Hice estos peces como unas carpas, koi. Y como esto se me había vuelto como muy mágico, pues dije, pues voy a hacerla, voy a convertirla en una bruja. Porque a mí me parece que estos peces voladores son muy mágicos. Que lo mismo, eh, colores oscuros y, y claros, y luego difuminar con el dedo, y luego ya detalles. Y también hice otra capa por debajo con la sombra de los peces. Y luego, como veréis, le añado un gorrito de bruja <laughs> para que esto ya sea mágico del todo. Y le añado un poquito de cuerpo también por abajo porque se me quedaba muy cortada la cabeza. Y aparte la hice los ojos para que los pudiera cerrar luego en la animación. Añadí dos ojos, uno a medias y otro cerrado. Y ya está. Espero que os haya gustado este dibujo, que lo he terminado animando y me gusta igual, animo todos los dibujos que haga a partir de ahora. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dibujo. Bye.